Россия. Россия. Россия. Россия. Россия. Россия. Россия. Россия. Россия. Россия. Россия. Россия. Где бы мы ни были, где бы я ни оказалась, наша страна – Россия. Почему же так вышло, что в нашей стране появилась... Цензура. Цензура. Цензура. Цензура. Цензура. Цензура. Цензура. Цензура. Цензура. Цензура. Цензура. Цензура. Следи за собой. Будь осторожен. Иначе автозак, суд, приговор. Тюрьма. Тюрьма. Тюрьма. Тюрьма. Тюрьма. Тюрьма. Тюрьма. Тюрьма. Тюрьма. Тюрьма. Тюрьма. Тюрьма. Дыба. Ласточка. Растяжка. Русский утюжок. Чистое средневековье. А вы уверены, что в России сейчас 21 век? Пытки. Пытки. Пытки. Пытки. Пытки. Пытки. Пытки. Пытки. Пытки. Пытки. Пытки. Но я еще помню, что такое свобода в России. А вы? Свобода. Свобода. Свобода. Свобода. Свобода. Свобода. Свобода. Свобода. Свобода. Свобода. Свобода. Свобода. Свобода, вот она, здесь, на нашем с вами YouTube-канале о правах человека в России. МРР. My Russian Rights. Мы за мир.